हेलो एंड वेलकम दोस्तों इट्स पीजे फेसबुक टैग में आपका स्वागत है मैं हूं सुहेल राणा पावर बाय ऐसा हेट्स यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है how to earn money YouTube Facebook Twitter Instagram और व्हाट्सएप से भी आप इनकम कर सकते हैं यानी कि आप किसी भी सोशल साइट से आप इनकम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं आप इनकम मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप जैसे कि आप एक यूट्यूबर हो यूट्यूबर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं तो इस लिंक से ही आपको इनकम होगा या फिर यदि आप व्हाट्सएप में इस लिंक को शेयर करते हैं तब भी आपको अर्निंग होगा या फिर कह लीजिए कि आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे यदि इस लिंक को पोस्ट करते हैं तब भी आपको इनकम होगा लेकिन कितना इनकम होगा ये मैं बता रहा हूँ कि एक एक हज़ार क्लिक पे आपको पाँच डॉलर मिलेगा इंडियन करेंसी और यदि आप बाहर के लोग आपके पोस्ट को देखते हैं तो फिर आपको इससे अट्ठाईस डॉलर मिलेगा यानी कि यदि इंडिया से बाहर के लोग क्लिक करते हैं तो आपको इनकम ज़्यादा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ इस लिंक को क्लिक करके आप जाइए उस वेबसाइट में वहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए मैं अभी चलता हूँ स्क्रीनशॉट्स में जैसे कि मैं आ गया हूँ रोज कमर डॉट कॉम पर यहाँ पे आपको कोई भी लिंक को पास करना है या में डालना है और जो भी इसको क्लिक करेगा उसका अर्निंग आपको मिलेगा तो मैं पहले दिखा देते हूँ पेमेंट प्रूफ यहाँ से आपको प्रूफ भी दिखा दिया है वो कंपनी ने जो कि पेमेंट करता है यहाँ पे तीन हज़ार रुपया पेमेंट किया है यहाँ से तीन सौ रुपया पेमेंट किया है यहाँ से तीन हज़ार या फिर एक हज़ार और भी पेमेंट प्रूफ है यानी कि वो कंपनी पेमेंट करता है धोखेबाज नहीं है तो सबसे पहले मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से आपको कोई भी यूज़र नेम डालना है आपको कोई भी यूज़र नेम डाल दीजिए आप यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और पासवर्ड क्रिएट करने से पहले मैं बता दूँ कि पासवर्ड चार डिजिट का आपको अल्फ़ा रखना है उसके बाद तीन डिजिट का आपको नंबर रखना है तो उसके बाद आपको आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक कीजिए और आई एम नॉट एग्री पे क्लिक कीजिए इसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है हालांकि मैंने रजिस्टर कर लिया पहले इसके लिए मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ मैं करूँगा अभी लॉगिन जैसे कि मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ इसी डैशबोर्ड में या पे U U R L here पे आपको क्लिक करना है तो मैंने तो रजिस्टर कर लिया है उसके बाद मैं कोई भी एक यू को डाल देता हूँ मैं किसी भी एक जैसे कि मैं एक वीडियो का यू डाल देता हूँ देख लीजिए आप इस वीडियो का मैं यू कॉपी कर रहा हूँ शेयर पे क्लिक किया उसके बाद कॉपी यू पे क्लिक किया और उसके बाद फिर से आपको उसी वेबसाइट में जाना है और उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको वो यू पास करना है और मैं पास कर दिया और उसके बाद शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए बटन पर और ये रहा आपका लिंक इसी लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कोई भी पोस्ट पे व्हाट्सअप पे डालना है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं शेयर करता हूँ कोई भी व्हाट्सअप पे मैं दिखा देती हूँ व्हाट्सअप पे शेयर करके दिखा देती हूँ आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं या फिर पोस्ट कर सकते तो मैं कोई एक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ ये शेयर हो चुका है और उसके बाद यदि कोई इस लिंक को क्लिक करता है तो आपको इनकम होगा तो मैं नहीं क्लिक कर लेता हूँ ये देखिए इंटरफेस देख लीजिए आप इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा या फिर यहाँ से आपको जो व्यूअर है उसको यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है पाँच सेकंड वेट करना पड़ेगा इसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा व्यूअर को आई एम नॉट क्लिक करना पड़ेगा सीडी पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इसको आपको इनकम भी हो जाएगा और 12 सेकंड वेट करना पड़ेगा और एक कंप्लीट हो चुका है इसके बाद गेट लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा और ये आ चुका है जो वीडियो का मेरा डाला था मैंने वो भी चुका है इस तरीके से आप यू को कॉपी करके पास करना पड़ेगा ये फिर से मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूँ वहाँ से कुछ सेटिंग में दिखा देती हूँ आप लोगों को क्लियर डॉट पर क्लिक कीजिए यहाँ पे आपको मैनेज लिंक जो भी आपने लिंक डाला था उसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा तो हालांकि मैंने ऑल लिंक पे क्लिक किया मैंने एक ही लिंक को अभी मैंने दिखाया अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ वो लिंक कुछ दिन में आ जाएगा और नीचे को देखते हो तो लिंक आ गया है वो यूट्यूब मैंने यूट्यूब का एक लिंक डाला था आपने देखा है और यहाँ से देख लीजिए वो लिंक है यहाँ से आपको कौन कितने बजे लिंक को क्लिक किया है पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा वो कि पेटीएम से आप वीडियो कर सकते हैं यहाँ से बहुत सारा टूल मिलेगा यहाँ पर रेफर कर सकते हैं कोई भी आपको दोस्त को शेयर करते हैं इस लिंक पर यदि रेफर के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ से आप यदि कोई भी दोस्त को आप शेयर करते हैं तो आपको भी इनकम ज़्यादा होगा यानी कि अर्निंग उससे भी ज़्यादा होगा उससे 25 परसेंट से भी ज़्यादा इनकम होगा आपको यहाँ पर आप सेविंग है सेविंग से आपको जो पेटीएम नंबर या फिर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा तो आज का वीडियो इतना ही अगले वीडियो में उससे भी ज़्यादा अच्छा वीडियो में डा, डालूंगा और वीडियो अच्छा हुआ तो लाइक कीजिए और यदि नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को जरूर डाल रही है तो मिलते हैं अगले आपका तब तक के लिए बाय ऑल द बेस्ट